Para você, amigo ligado aqui no blog, abasdecoelho.blogspot.com.br Estamos chegando aí para falar sobre os jogos amistosos que o Borussia Dortmund fez nesse sábado. Os últimos dois amistosos antes da volta da Bundesliga. Isso porque nesse sábado o Dortmund recebeu a equipe do Feyenoord da Holanda, onde acabou uh, vencendo por 4 a 1 com uma formação em que teve Rummels e Balerdi na zaga. Eles foram muito bem, apesar de ter tido alguns erros de marcação, né, principalmente de uma forma mais evidente. Porém, uh, ah, foi um jogo que o Dortmund teve uma grande atuação do Rafael Guerreiro, que vem jogando realmente muita bola, não é de hoje. A gente vem falando aqui, né, que é um jogador que não é lá tão badalado, não tem talvez grande, grande fama, né, como a gente costuma dizer assim, mas está sempre convocado na seleção da, da, de Portugal e ele continua sendo um, um, um jogador extremamente técnico e extremamente importante taticamente, mais uma vez se mostrou uh, ofensivamente e defensivamente que é um jogador que vai acabar jogando muito, né? É aquela coisa, né? Como nós tivemos dois jogos, então tivemos uma mistura de jogadores, né? O Roy jogou o, jo o primeiro jogo contra o Painar, o Guts jogou o outro contra a equipe do Mainz, que acabou perdendo por 2 a 0. No jogo do 2 a 0, aí sim o negócio foi constrangedor. Os erros de Akanji foram algo que é inadmissível que ele continua tendo desde o início da temporada. Chega a ser um negócio e, é, é, é, inacreditável para um jogador que veio com status de Copa do Mundo, veio com status de jogador que, que, possa, que podia ser um dos grandes zagueiros do mundo e hoje de novo contra um amistoso contra mais um jogo que não se valia, não se valia nada ele teve dois erros clamorosos nos dois primeiros gols do Max. Uma em cruzamento de lado de campo, no último lance do primeiro tempo, que ele consegue a passeia de furar uma bola e dar na frente dele. Para um zagueiro de alto nível, não se pode acontecer um negócio dele. Depois, no segundo tempo, numa cobrança de escanteio, em que poderia se fechar a defesa, fechar a primeira trave, ele não foi para fechar a trave, acabou levando o gol de cabeça. Então, é, são erros que não se pode ter quando voltar à Bundesliga. Porque a gente sabe que esses erros custaram muito caro no primeiro turno e que, pelo visto, o Luciano Fábio não entendeu ainda que Balédia é mais jogador que o Akanji, que Zagadu tá abaixo em relação a, a, a Rubens também, por exemplo, e, e que as laterais tem que ser aí Hakimi e Guerreiro. Ponto. Nada mais do que isso. Eu acho que não, não pode se tirar como dúvida. Na partida contra o Mainz 05, o Haaland estreou ah, pela equipe do Borussia Dortmund, jogou 45 minutos, mas se irritou muito, que a bola não chegava para ele, ele teve apenas uma oportunidade só que o goleiro pegou, Uh, mas ele se muito porque os jogadores participaram pouco e tal. Talvez a formação não tenha agradado muito, né? O nível dos jogadores que estavam jogando nesse segundo jogo. Uh, eu acho que, que com o Sancho, com o Royce, com o Brand, com o Guerreiro e o, ou o Hazard também para a função, uh, talvez o Rala consiga fazer melhor as suas atuações do que com o time que jogou esse jogo aí contra, contra o Mainz, né? Bom, ah, agora o Mainz e o Dortmund vão voltar para a Alemanha, né? Até porque semana que vem o Borussia Dortmund tem uma Bundesliga para frente. E com a abertura do segundo turno, né? Já que na, no próximo sábado, atenção horário, hein? 11h30 da manhã, o Dortmund vai receber o Al, eh, vai até Augsburg, enfrentar o Augsburg lá na região da Baviera, na, no início do segundo turno da Bundesliga, que aí vai ser um fator muito importante para a sequência dessa atual temporada. Vamos dar uma verdade aí para a gente ouvir o que, que o Lucian Fabi falou depois do jogo contra o Mais 05, ele que falou um pouco sobre ah, o balanço dos dois jogos, Falou também sobre Haaland, falou também principalmente de Mário Götze, jogador que tem aí um futuro indefinido e que muito provavelmente não deve renovar o contrato com o Borussia Dortmund para a próxima temporada. Deverá sair livre, a não ser que nessa janela de janeiro ele já seja mandado para um outro clube, provavelmente o Hertha, que é um dos candidatos a ter o jogador. Vamos ouvir o que o Luciano Fábio tem a dizer depois da partida. Ja, viele, viele positive Sachen. Das war unerwartet, dass äh, Reus, Azar äh, spielen sollten und auch, äh, auch Holland. Es war so, es war äh, erste, das erste Spiel und noch, noch ein, Paco und noch, noch und auch, vergessen Sie nicht, Witzel. Es war total äh, nicht geplant, dass äh, Witzel ein äh, ganzes Spiel macht und er hat alles gespielt. Er war müde, klar, aber er hat viel, viel gemacht, allein auch und äh, deshalb es ist besser als geplant momentan. Ja, wir haben eine gute Woche gemacht. Wir haben fast jeden Tag zweimal trainiert. Und äh, es war ziemlich äh, intensiv und äh, man hat auch gesehen, auch die anderen machen ein wenig müde, aber wir waren auch, ja. Ja, er hat, wie gesagt, äh, Erling hat äh, ab 10. Äh, Dezember nicht mehr trainiert. Äh, 20 Tage nicht trainiert, ganze, ganze äh, Dezember, sorry. Und nachher ist gekommen und hat äh, nicht viel gemacht bei uns. Es ist das dritte Mal, dass er trainiert hat und äh, das, das ist nicht viel, klar. Und äh, er braucht ein wenig Zeit, das ist klar. Ja, das ist, das ist äh, zu korrigieren, klar, aber das war klar äh, ein paar wie sagt man, äh, unnötige äh, Ballverlust, gefährliche Ballverlust, die, und wir kriegen Konter und es äh, konnte mehrmals Tor sein, heute, heute Morgen oder heute um 12 Uhr. Das müssen wir total vermeiden, weil es ist, es ist manchmal lächerlich, die Bälle, die wir verlieren, das ist klar. Und äh, heute auch, aber heute es war für mich die Leistung war trotzdem, beide Leistungen waren ganz okay trotzdem. Nicht top, aber es war okay. Ja, wir haben zehn Tage äh, Ferien, aber mit einem Programm gehabt. Und äh, die Woche nach diesen zehn Tagen ist immer ein wenig sehr, sehr schwer. Und äh, wir freuen uns, die nächste Woche weiterzuarbeiten. Wir brauchen das. Vor allem Dienstag, Mittwoch, ja, Donnerstag, Freitag und so. Ja. Wir müssen weiter die Vorbereitung, äh, wie sagt man, beenden. Ja, es ist schwer zu sagen, das ist Freundschaftsspiel. Du siehst ja alle Freundschaftsspiele, die hier sind, das ist äh, sehr, sehr komisch und so. Das ist schwer zu beurteilen. Äh, viele Mannschaften spielen mit 2-11 äh, äh, und auch äh, Nachwuchsspieler und so. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Wir werden die Woche sehen für mehrere Spieler. Wir wissen noch nicht, es ist klar für den Fall für drei, vier, fünf, sechs Spieler. Ja, das ist klar. Und äh, wie gesagt, wir müssen weiter, weil die Meisterschaft oder die Rückrunde ist trotzdem äh, lang bis äh, Mitte, Mitte Mai. Und äh, ja, ich kann nicht sagen momentan, ob sie äh, bereit äh, werden sind für, für Augsburg. Marco sollte 20 Minuten spielen, nachher 30 und am Ende hat schon 45 gemacht. Und das ist schon viel besser. Torgenazar sollte nur eine Halbzeit, er hat 60 Minuten gemacht. Und äh, ja, das ist schon äh, positiv positiv. Aber man hat gesehen, es fehlt ein wenig. Es fehlt ein wenig Tempo. Ja, ich finde, dass äh, Mario äh, gut gespielt hat. Er kann fast überall spielen, Marco, äh Mario. Pardon. Und äh, er hat das gut gemacht. Natürlich in 4-4-2. Es ist nicht seine, seine Position. Er kann fast überall spielen im Mittelfeld. Er hat das gut gemacht in 4-3-3 am Anfang an. Und auch nachher hat keine Bälle äh, verloren. Äh, zwischen uns werden wir äh, 11 gegen 11 machen, das ist, das ist klar. Das ist klar, wir brauchen das wir, unbedingt. Inbegriffen die Spieler, die nur 45 oder 60 Minuten gemacht haben, das ist klar. Wie Halland, wie Reus, wie, äh, äh, wie Hazard und so weiter. Für, ich wiederhole, für, ähm, für Thomas Delaney, es geht viel besser. aber schwer für Samstag. Muito bem, então, uh, falamos aí o que o Luciano Fábio disse aí. É óbvio que ele não vai querer falar sobre de uma maneira muito clara sobre a questão do Götze, né, principalmente do que, é, que as negociações né, pode estar ocorrendo ainda, né, temos ainda, ainda é, pelo menos mais uma semana e pouquinho aí de janela de transferência, né, então, tem muita coisa ainda para para acontecer ainda, mas acredito que essa temporada 2019-2020 vai ser muito importante para o São Fábio, porque ele sabe que ele tem que corrigir os erros, até porque o Dortmund não contratou ninguém para a posição e ainda mandou embora o Julian Weigl. Né? Então, uh, há muita coisa para ser feita aí uh, como peça de reposição, principalmente aí para a sequência da temporada 2019-2020, certo? Bom, uh, basicamente é isso, lembrando que na sexta-feira vocês já vão ter já o nosso pré-jogo com todas as informações em relação ao duelo contra o Augsburg e sábado vamos ter o jogo uh, com transmissão dos canais Fox Sports na volta da Bundesliga o bicho vai pegar e muito, e não é pouco, até porque o campeonato do Dortmund precisa voltar a ter, hein? e porque já está na hora de voltar a ganhar a salva de prata que não ganha desde a temporada 2011-2012. É isso, molecada. Um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Uh, deixe seus comentários, as suas avaliações em relação ao que o Dortmund fez desses dias em Marbella, que foram mais aí de praticamente aí 10 dias, em que uh, pouco mais de uma semana em que o Dortmund pôde tentar preparar alguma coisa visando essa volta da Bundesliga, lembrando né, que a Bundesliga está voltando duas semanas antes do que normalmente acontece, né? Voltando aí no dia, no dia 18 de, deste mês de janeiro. Tá certo? Um abraço a vocês e até mais.